إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون sidang ahli jumaah yang dihormati sekalian sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kurnia pula kepada kita satu bulan yang sangat mulia iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak maka sama-samalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menggunakan dan menghabiskan masa di bulan ini dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada berpuasa di siang hari dan berqiam di malam hari juga dengan tilawatul Quran dengan penuh imanan wahtisaba mudah-mudahan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita di bulan Ramadhan ini Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala tajuk khutbah pada hari yang mulia ini yaitu mengenai apakah kewajipan kita terhadap Al-Quran Al-Quran adalah kitab petunjuk kitab nur cahaya yang menyinari hidup kita di atas dunia ni dan juga yang akan selamatkan kita di hari akhirat nanti sesiapa yang menjadi ahli Quran maka sangat beruntunglah dia kerana Al-Quran di hari kiamat sekali lagi akan datang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Quran itu akan berkata Ya Rabbi halih, Ya Allah berilah pakaian kepada dia Ya Allah maka diberi pakaian daripada syurga Quran akan tambah lagi ya rabbi zidhu ya Allah tambahkan lagi untuk dia ya Allah keistimewaan ya Allah maka fayulbasu tajul karamah akan dipakai di atas kepala ahli Quran mahkota daripada mahkota syurga Quran akan minta lagi ya rabbi rida'an ya rabb ya Allah redalah kepada dia maka Allah Subhanahu wa taala akan redha kepada ahli Quran. Sebaliknya siapa yang tinggal Al-Quran, sesiapa yang hijrah Al-Quran dan banyak yang hijrah Al-Quran seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا Rasul akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah akan berkata banyak umat dia yang hijrah Al-Quran banyak di kalangan umat dia yang hijrah dan tinggal Al-Quran maka apakah kewajipan kita apakah tugas kita supaya kita ni tidak termasuk di dalam gulungnya orang yang hijrah Al-Quran wal'iyazubillah saya ingin sebut di sini beberapa perkara untuk kita ni tidak termasuk insyaAllah di dalam orang yang hijrah Al-Quran perkara pertama kita mesti ta'zim Al-Quran mesti memeliakan dan membesarkan Al-Quran di antara cara ataupun perkara yang kita memeliakan Al-Quran iaitu kita jangan letak dia di tempat yang rendah banyak kita tengok di kalangan orang-orang duduk solat kadang-kadang dia letak Quran di tapak kaki dia di tempat di, di, di atas lata. maka ini adalah satu perkara yang ditegah oleh ulama mesti kita kena letak Quran itu di tempat-tempat yang tinggi dan juga kita tak boleh letak apa-apa di atas Al-Quran kadang-kadang kita letak anak koci letak telefon di atas Quran ini satu perkara yang tidak memeliakan Al-Quran dan juga di antara perkara yang ulama' sebut iaitu apabila kita nak balik kita baca Quran kita nak balik ketah-ketah Al-Quran kita jangan guna ILU untuk balik ketah-ketah Al-Quran banyak kita tengok ah, kita ni bila nak balik ketah Al-Quran dia guna ILU maka ulama' pun masalah ini ada setengah ulama' mengatakan haram kita membalik ketah-ketah Al-Quran dengan menggunakan ILU dan ulama' yang paling yang beri adalah ulama yang peringai sikit dia kata makruh kita nak balik ketah-ketah Quran dengan menggunakan ahliu kita yang kedua di antara kewajipan kita terhadap Al-Quran kita mesti membaca Al-Quran banyak hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang menyuruh kita membaca Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi bacalah kamu Al-Quran kerana Al-Quran ini akan datang di hari kiamat lagi syafaat untuk tuan-tuan dia oleh itu kita usahalah supaya kita sentiasa membaca Al-Quran lebih lagi di bulan yang sangat mulia ini Imam Syafi'i di bulan Ramadan saja dia dapat khatam Al-Quran sebanyak 60 kali khatam di hari-hari biasa kita duk kaji, duk tengok sejarah dia Imam Syafi'i dia khatam setiap hari satu kali. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kerana mereka ini yakin dengan hadis-hadis Nabi, yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya membaca Al-Quran adalah satu perniagaan yang tak rugi. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluuna kitaballahi wa aqamussalah" وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور Siapa-siapa yang membaca kitab Allah Menunaikan salat Belanjakan harta dia Mereka ini mengharapkan satu perniagaan yang tidak ugi sama sekali Bagaimana nak ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sudah bagi tahu kepada kita Satu huruf dapat sepuluh hasanah Satu huruf dapat sepuluh ganjaran Allah Subhanahu wa taala berfirman liwaffiyahum ujurahum. Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi, akan sempurnakan pahala wa yaziduhum min fadlih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan setakat satu huruf 10 hasanah, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tambah lebih pada tu lagi. Sebab tu kita tengok salafus salih, mereka itu sentiasa khatam al-Quran. Siapa setengah-setengah tu khatam Quran sangat banyak siapa kita tak percaya. Di antaranya Imam Syu'bah rahimahullahu taala ketika dia nak meninggal dunia adik dia mari dia teriak tepi dia kerana kesian abang dia nak meninggal dunia Imam Syu'bah rahimahullah Imam Syu'bah dia kata hei adik tak payah risau tak payah serabut hal saya ni kerana saya sudah khatam Al-Quran di atas rumah ni sebanyak 18 ribu kali khatam itu salafus salih dengan Al-Quran maka saya ingin menyuruh kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semua ahli jumaah sama-samalah kita sentiasa khatam Al-Quran tetapi berapa banyak kita kena khatam Al-Quran? Lama mana sekali kita kena khatam Al-Quran? Soalan ini ada pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mai tanya Nabi, "Saya nak khatam Quran lama mana sekali ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Iqra'hu fi arba'in." Khatamlah di dalam masa 40 hari. Sahabat tu kata, "Saya boleh lebih pada tu lagi ya Rasulullah." Rasulullah kurang siapa sebulan. Sahabat tu kata saya boleh lebih pada tu lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah kurang-kurang eh, sapa tiga hari daripada hadis ini ulama istinbat mari kata setiap orang Islam mesti khatam al-Quran satu kali dalam masa tiga hari sampai 40 hari. Jangan lebih pada 40 hari kena khatam satu kali. Siapa-siapa yang tak boleh nak khatam dalam masa 40 hari satu kali maka orang ini berada di dalam keadaan makruh wal iazbillah. Oleh itu start daripada mulia puasa ini kita usahalah khatam Quran. Kalau tahun dulu kita sudah khatam dah sekali dua, tahun ni kita usahalah supaya kita khatam lebih banyak daripada tu, daripada tu lagi. Alhamdulillah sedang ahli Jumaat yang dihormati sekalian. Tetapi baca Quran, kita mesti kena jaga. Mesti kena mengaji cara sebut huruf kerana ulama tak ada khilaf di antara mereka bahawasanya wajib di atas setiap orang Islam kena betul bab makhraj huruf. Mesti kena mengaji Bak masalah makhraj huruf kena betul sungguh lebih-lebih lagi huruf-huruf yang ada di dalam suratul fatihah kerana suratul fatihah adalah salah satu rukun daripada rukun salat maka kita usaha supaya kita baca surah ini dengan betul sungguh dengan betul makhraj alhamdulillah kita kena kata alhamdulillah kerana makna dia adalah segala puji bagi Allah tetapi berapa ramai yang membaca alhamdulillah dengan habsa kita panggil maka kita sudah ubah daripada hal kecil kepada hamsa maknanya pun berubah daripada segala puji kepada Allah kepada segala mati itu bagi Allah bila kita kata Alhamdulillah kita kata dengan suara hak maka itu maknanya segala mati itu bagi Allah jadi kita tak puji Allah tak kita kata Allah tu mati kita maki kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab tu ramai orang baca Quran tapi Quran tu dah laknak dia kerana dia tak sempat betul makhraj-makhraj huruf. Tak khilaf di antara ulama katanya Ibnul Jazari wal akhdhu bitajwid hatmun lazimun man lam yusahhihil qur'ana athimun. Siapa-siapa yang tak betul bab makhraj huruf, bab dengung satu ulama kata tak apa. Dengung tak dengung satu ulama kata tak apa. Panjang tak sampai lima harakat ni harakat tak apa tu. Tetapi bab makhraj huruf tak ada ulama yang kata tak apa. Oleh itu kita usahlah supaya kita betul bab makhraj huruf lebih-lebih lagi huruf yang ada di dalam suratul fatihah kewajipan seterusnya iaitu kita kena banyak mendengar Al-Quran kita banyak mendengar Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala wa idha quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun apabila dibaca kepada kamu Al-Quran hendaklah kamu dengar dan perhati mudah-mudahan kamu akan dapat rahmat daripada Allah bila kita dengar Quran kita akan dapat rahmat daripada Allah. Bila akan kita bila kita dengar Quran, iman kita akan menambah. Bila kita dengar Quran, kita akan diberi kesal di dalam diri kita. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala. Seorang alim, seorang abid tetapi sebelum daripada dia nak jadi orang alim dan dia nak jadi orang abid, dia seorang penyamung, perompak, dia naik umur orang setiap malam tetapi satu malam dia, dia naik sebuah rumah dia dengar tuan rumah tengah-tengah duk semaya qiyamul lail tuan rumah duk baca alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله tidak sampai lagi ke masa untuk orang beriman ni khusyuk hati dia apabila dengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai lagi ke masa untuk nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fudhal bin Ayyad tengah-tengah dia nak menyambung dia dengar ayat ni. Bila dia dengar ayat ni dia jawab selalu dah laqad an laqad an. Siapa dah masa untuk saya ni nak taubat? Siapa dah masa untuk saya ni nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita usahalah kita dengar Quran lebih banyak kita carilah tempat-tempat yang baca Quran panggil deh dalam solat tarawih kalau boleh kita khatam dengan kita dengar satu tiga puluh juzuk satu kali insya-Allah taala kewajipan yang seterusnya iaitu sama sama lah kita we ada di dalam dada kita ni ayat-ayat al-Quran iaitu sama sama lah kita menghafal al-Quran kita mesti kena ingat al-Quranul Karim kerana nabi kata alladhi laysa fi jawfihi syai'un minal quran kal baitil kharib siapa-siapa yang tidak ada di dalam dada dia tidak ada dalam dia sedikit habuk daripada al-quran maka orang ini serupa dengan rumah buruk Nabi banding orang yang tak ingat Quran ni serupa dengan rumah buruk tak ada siapa nak duduk hanya syaitan saja yang duduk di dalam dia oleh itu kita pakat usahalah supaya kita ni boleh ingat juga ayat-ayat Al-Quran boleh kita bawa di dalam semaya kita ngapa Quran tak ada sakat umur umur banyak mana pun boleh ngapa Quran kalau kita betul-betul nak seperti mana Ummu Taha seorang daripada negeri Arab umur dia 70 tetapi dia tak pernah membaca Al-Quran tetapi satu hari itu dia lalu di depan kubur dia pun teringat kata dia ni kena masuk di dalam lubang kubur dan dia kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala tanya aku mengenai dengan Al-Quran bagaimana aku nak jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan aku ni tak pernah baca Al Quran dia mari khabar mari insaf tapi masa dia umur 70 dah tetapi tidak terlewat lagi untuk dia nak taubat dan nak kembali kepada Allah dia klik kepada rumah dia dan dia buka Quran untuk nak baca tetapi dia tidak boleh baca kerana dia buta huruf tetapi satu kalimah saja yang dia boleh baca iaitu kalimah Allah dia kutip baca Allah habis di dalam Al-Quran buka muka pertama baca Allah Allah Allah, Allah. Muka yang kedua baca pula Allah, Allah, Allah. Sampai habis 30 juzuk. Dia ya baca hanya kalimah Allah saja. Kerana dia tak pandai nak baca hal lain. Tapi dia tak berhenti setakat tu tak. Dia mengaji dan dia belajar. Sehingga dalam masa dua tahun, dia boleh baca Quran dengan lancar. Bahkan dia ingat pula 20 juzuk. Ini kerana dia nak sungguh dan dia usaha sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi kepada dia. Oleh itu kita usahlah ngapa surah-surah pendek ataupun surah-surah yang mempunyai kelebihan yang besar di antaranya suratul mulk, suratul mulk surah yang boleh syafaat kepada kita di hari kiamat. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam al-Quran ada satu surah 30 ayat dia tak akan tinggal tuai dia sehingga tuai dia tu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihapus dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu riwayat kata waditu annaha fi kulli qalbi muslim nabi bercita-cita supaya surah al-mulk sani berada di dalam dada setiap orang Islam kewajipan yang seterusnya kita mesti usaha supaya kita ni boleh tadabbur dan boleh faham ayat-ayat al-Quran lebih-lebih lagi surah al-Fatiha. kita kena faham apa yang kita dok kata di dalam surah al-Fatiha? kita dah baca alhamdulillahi rabbil alamin Allah menjawab hamidani abdi hamba ku telah puji kepadaku oleh itu kita usahalah supaya kita reti suratul fatihah dan kita usaha wei ada setiap hari kita belajar dan usaha kaji makna ayat-ayat al-Quran al-Karim supaya kita tak termasuk di dalam orang yang hijrah ulama kata siapa yang duk baca dah Quran tapi makna tak reti tak usaha untuk nak reti makna orang ni tidak terlepas lagi daripada orang yang hijrah al-Quran kita tengok salafus salih kadang-kadang satu malam tu dia semaya malam ni baca satu ayat saja. Kerana apa? Kerana dia terlalu tadabbur, terlalu berasa kesal dengan ayat dia yang baca tu sehingga dia nak baca ayat lain tak boleh. so so, tu duduk semaya di atas sutuh rumah dia. Duduk baca sekejap ayat ya di tengah malam. Duduk baca ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. قوا أنفسكم وأهليكم نارا dia baca sekejap ayat tu nak sambung tak boleh kerana apa? kerana dia berasa sebok berasa sangat pehek ayat Quran ni sehingga dia nak sambung tak boleh Ya ayuhallazina amanu wahai orang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dia duk ulai ayat tu nak sambung tak boleh. Sehingga mari orang-orang lalu jalan sambung ayat wi dia نارا وقودها الناس والحجارة bila dia dengar ayat yang disambung oleh orang lalu jalan saat ni dia terlalu sebab sehingga dia mati syahid di dalam salat dia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia membaca surah tur sampai di ayat inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' sesungguhnya azab Tuhan kamu tu adalah tetap berlaku la waqi' ma lahu min dafi' tak ada siapa yang boleh tolak azab Allah Subhanahu wa taala bila Umar bin Khattab dengar ayat ni dan baca ayat ni demam dia siapa tak boleh gimana siapa orang kena mari ziarah dia tu kita tengok salafus salih di zaman dulu tetapi lah ni kita baca Quran dengar Quran tak berasa gapo kerana apa kerana hati kita sudah dikotori oleh benda-benda yang benda-benda yang tak molek di atas dunia ini kewajipan yang seterusnya iaitu lepas pada kita reti Quran kita baca Quran kita hafal Quran kita usaha pula supaya kita dapat beramal dengan Al-Quran kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu quran sahabat mai tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha kaifa kana akhlaqun Nabi bagaimana akhlak Nabi Siti Aisyah jawab kata kana khuluquhu quran Akhlak Nabi ialah akhlak Al Quran. Oleh itu kewajipan kita yang sangat penting iaitu kita kena beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia suruh hamba perempuan dia tuai air ke dia untuk nama air semaya. Hamba perempuan dia bertuai air dalam ceret. Ceret tu dengan besi. Telucuk tangan hamba tu ceret tu kena kepala Sayyidina Ali pecah kepala. Sayyidina Ali pun nak marah sekaligus tetapi hamba perempuan tu kata Uh, wal al ghaiz mana uh, hamba perempuan itu baca ayat Quran di antara sifat orang muttaqi ni iaitu bila dia nak marah dia ak boleh maka Sayyidina Ali kata tak apa saya tak marah dah perempuan itu baca pula wal afina anin nas sifat orang muttaqin juga orang yang maaf juga orang Sayyidina Ali kata tak apa saya tak marah dan, dan juga saya maaf dah perempuan tu baca lagi wallahu yuhibbul muhsinin Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada orang yang buat baik maka Sayyidina Ali bila dengar ayat tu Sayyidina Ali merdekakan hamba dia ni nak kata Sayyidina Ali di antara seorang yang bila dengar ayat Quran terus beramal ha, oleh itu sama-samalah kita menjaga kewajipan-kewajipan yang saya sebut tadi ha, untuk supaya kita ni tidak terjatuh termasuk di dalam orang yang هجرة القرآن والعياذ بالله من ذلك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى sebut di dalam al-Quran wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kita Allah ni sangat dekat dengan kita nak gapo Allah Subhanahu wa ta'ala suruh minta dengan dia suruh berdoa kepada dia kalau kita kaji ayat ini Sebelum ayat ni, ni dua ayat. Tiga ayat mengenai dengan puasa. Dan lepas pada ayat ni, ada pula satu ayat mengenai dengan puasa juga. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala seli ayat berdoa ni di antara, di celah-celah ayat mengenai dengan berpuasa. Ulama istimbak daripada sini, bahwasanya di bulan puasa ni kita kena banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana doa di bulan Ramadan ini adalah doa yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salafus Salih Rakyat kata Tidak ada doa yang dia minta daripada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan puasa ini Kecuali diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh itu saya seru pada diri saya sendiri Dan kepada sidang ahli jumaah sekalian Sama-samalah kita ni minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sungguh-sungguh lebih-lebih lagi masa kita nak buka puasa kerana masa itu adalah masa yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebut oleh Rasulullah as-saimu inda fitri. orang yang berpuasa ketika dia nak buka puasa yang mana kita masa tu sibuk dengan banyak makanan kita usahlah ada masa untuk kita berdoa dan minta daripada Allah kerana kita ada banyak hajat yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala oleh itu kita carilah masa-masa peluang seperti ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة